那我们讲了设计，我们凭什么谈设计？哦，我们来再讲。我们一我们上一个主题说，哦，我们要在这个课堂上面呢，跟大家介绍什么是 master。好，然后呢，要怎么样成为 master？好，我们在这个时代哦，就是在什么样的时代？就是工作不知道跑去哪里的时代。 工作跑去哪里了？工作都不见了，不见了。哦，你就说，恁这些电脑拢拢拢害死人，哎，电脑下出来，人拢无无康快好做，拢是恁啊，都是你们害的哦，为什么？因为我们我们最厉害就是自动化嘛。哦，明明就是十件事情，我就可以把一它变成是一件事情来处理。哦，程式按下去，啪啪啪啪啪，然后东西就就出来了。 所以呢，都都是都是我们害的哦，就是自动化的后果。嗯，真的是后果吗？ <laughs> 不要讲这样子嘛！哦，好。然后呢，我们的工作，哎，嗯嗯，觉得说，哎，我们如果说做了这个工作，可以做多久？ 如果说我们进入职场之后，他的工作可以做多久？以前可能做，就是说，爸爸爸妈妈那一辈的，他可能就是做做做一辈子哦。然后退休还有养老金，哦，然后那个老师还有还有十八趴， <laughs> 哦，可以过得很优渥的优渥的生活。他们的生活是被被固定住了，就是说已经规划好了。我我如果这个工作做下去之后，我将来就是怎么样？ 那都可以预期的，可是呢，我们不一样哦。我们可能是，哦，什么？你第一个工作你要做什么？哦，你第一个工作要做什么？哦，像像像我们就是，我第一个工作是什么？第一个工作是写程式嘛，对不对？写程式。然后呢，我我第二个工作呢，哎，我发现说，哎，回来。 我们做窗帘也还不错， <laughs> 哦，我们就去就去思考，其实我如果说一直写成这下，去，我可能可能会，呃，生活品质啊，或者是其他的，可能第一个可能找不到女朋友啊，然后是怎么样？然后因为我没有工作，我我不是我没有工作了，我我我在那个职场毕业之后，后回来台东，哎，就找到老婆了， <laughs> 哦，所以所以有些时候。 这个工作是可以，我们可以做多久？哦，可以做多久？我觉得真的是年纪到了哦，还是会有些转变，不太一样，要去思考一下。我们这个工作，哦好，然后可能也会被人家取代掉。年轻的，哦，你们现在还还年轻，那我我们可能就被你们取代掉。们以后也有有时候也到时候也会到我这个年纪哦。 哦，所以这个时代是一个变动的时代，很不不一样的时代啊，哦，然后呢，所以有些有些事情就是，嗯，不太一样，哦，嗯，就是，嗯，后来我我看看一本书啦，就是那个呃。 第第五第五项修炼，然后呢，我才发现说，哎，原来我们现在在这个时代呢，其实有很多机会不是用以前的方式可以表达出来的，哦，因为我们没有看到这个东西的全貌，然后呢，我们我们没有没有办法用什么用语言的表达的方式来去把这个全貌全部讲得出来，因为语言上面是有限制的。 语言上面是有限制的，哦，语言呢，它是属于是二 D 的， <laughs> 哦，就是我跟你，我现在一直讲嘛，很像那个那个留声机一样，一直讲，一直讲，一直讲。可是呢，你们就一直听，一直听，哦，它是一个二 D，就是一个一一条一条直线，留声机的时代的东西，那一直讲一下，它是它没办法一一下子完全呈现出来，那。 在这个时代呢，它不太不太一样，就是说，哦，像以前，如果说我我们是做那个马达好了，如果说我会我很会做马达，然后呢，这个马达被什么被自动化取代，哦，都机器在做，哦，未来是机器人在做，然后呢，我那没关系嘛，那我去做什么？去做我去卖马达，好，我去卖马达，我就变成是一个服务嘛，去做服务。 哦，那如果有一天，连这个这个这，个，就是说，呃，可能连这个卖的东西都被取代掉的时候，那我们再再再要要干嘛？好，所以这个很多这个问题就在于什么？刚才我们讲的，工作没有了，哦，工作没有了，被自动化取代掉了，这个这个。 跟以前不太一样。我如果以前我可以转做服务，我可以我可以做大同公司的员工，我去卖电扇，卖卖什么，我可以提供给客户哦服务。可是呢，慢慢的这些工作呢就被哦接接下来这个时代呢，可能连这样子做服务的工作都会被取取代掉。哦，那它就变成就是说，像呃，我们我们。 因为因为它变成就是说它有另外一个维度出来，这个维度呢不是我们现在看得到的，是我们要用想象才想象得到的。好，所以呢它已经不是像我们以前就是呃可能思考在这个空间去思考，然后呢我去维修，哦我就摸得到、碰得到，然后呢敲得到，然后呢猜得到，然后可以掌控得到。 不是，现在不是也不呃，不是不是不是，啊，就是现在的话呢，他这个世界的，工作不是在，这一个三 D 的空间里面，不是在这空间里面，是在另外一个维度里面，这个维度，这个维度在，在。 在我们的两耳之间，好，在这两耳之间，自动化它省下了非常多的时间，让人呢无所适从，不知道他要做什么啊，因为他的这个技能呢，不像以前。如果说我我果比如说如果农农务的话，哦，我很多进产，要进产，我只要会这个进产就好了，我可能要我可能我我就我就可以我就可以过活，可是。 这个时代不是不是只有，就是说这个这但是这个工作它会被机器取代掉，然后呢，取代掉之后呢，就省下了很多的时间。那我们不知道说，我这到底要要去做什么？甚至说我找不到这个这个工作，因为机器都已经取代掉了。我可能一个人就可以整整片田都都可以处理掉，好，所以呢，这个这个是一个呃在以前完全不同的状况。 跟以前完全不同的状况，哦，他的一个，但是他有一块这个非常大的市场，跟以前不一样。这个工作去哪里了？去要从哪里去找到这样子的工作？就是要从用我们脑袋，好，用我们的脑袋，用用用我们脑袋去去去思考，然后用我们脑袋去学习。 那我们的脑袋去掌握状况，这个不是自动化可以做的事情，所以我们要在这个地方去找到新的工作，是用这种方式，不是像以前那样。所以现在很多问题，很多社会的问题，好，可能就是说，比如要脑农、脑农津贴啊，要要要要怎么样子？哦，有很多弱势团体找不到工作的人，其实问题不是在政府，问题是在我们。 我们身上，哦，要去思考，思考一下，然后去学一些新的东西，然后才找到新的工作。那这个工作跟以前完全不一样，它是看不到的，摸不到的，只有想象得到，学习得到，好。所以我们要靠的工具是什么？靠我们脑脑袋去去做、去做学习。所以，在这个学习的。 前提之下呢，我们要先了解我们自己。那怎么样去了解自己呢？我给大家一个那个那个测验，可以那个让大家一下了了解一下自己。哎，可以登录一下我的网网站嘛？那个呃。 这个是这个这个学习测验的话，我们已经做很久了。哎，请大家在呃进入这个多维度的时代之前，我们先来了解一下自己，可以那个做一呃做一下那个智能那个什么对智力测验。 呃，网址是那个 b l o g 点 not only 就是 n o t o n l y 点 com 点 t w。 好，大家可以，就是说，呃，因为现在时间上有点、有点、有点赶哦。如果说可以的话，就是，我我们那个找找空档，再来、再来帮帮帮自己哦，了解一下自己。那这个统计呢，会在我在下下一节课的时候跟大家报告。 大家的特性在什么地方？好，好，所以呢，就是说我们有怎样子的特性呢？我把它再切回来。 因为哈，我们人有有有有呃有有总共有八大智能，好，每一个人的智能都不一样，好，有数学的，好数学逻辑的，有语文的，有听力的，然后有三 D 的，是空间的，然后有运动的，有文那个呃人际之间的，好，然后也有还有呃运动。 博学的，博学的就是对物体的认认知，等等的智能，每一个人都不一样。所以在成为这个我们所谓的 master 之前呢，我们先了解自己学习的那个管道是什么。好，所以语言它是在留声机时代的工具，它是什么？它是二 D 的。哦，我们要透过循序的方式，一直跟大家沟通这些概念。然后呢？ 我们现在需要的是什么？是，3D 的工具，好。那这 3D 的工具呢？呃，在下一堂课我会跟大家讲，就是我们的学习心理学跟我们的物那个软体设计之间的那个概念是什么？哦，它之间的关系是什么？好，然后呢？ 我们再来，就是我们现在就讲到什么是 master 哦，这个的话，呃，master M 就是哦，entering the right state of mind 就是进入正确的心智状态，好，然后呢，A 呢就是用我们的八大的智能下去做。 学习，哦，做那个吸收资讯，哦，这叫做 acquire the information。然后呢，第三个呢是 search the meaning，就是在这个呃取得到的资讯的的当中呢，去寻找对于哦自己有意义的地方。 自己有有意的意义的一个一个呃意义，哦，然后呢，第四个呢，就是 triggering the memory，就是启动我们的记记忆，哦，启动我们的记。忆。其实只要前面三个动作做过之后呢，我们就可以自然而然的启动那个记忆，哦。第四个呢，呃，第五个呢，就是什么？Exhibit what you know，就是 如果学习的过程当中呢，我们要怎样才自己知道说自己是真正学习到这个这个东西，好，学习到这个知识，学习到这个概念，那我们就要把我们学习到的概念，把它展现出来，让别人也学习到，学习会，好，那我们就有拥有这个知识，好，这个是 master 的一。 然后呢，第三个、第呃第六个是那个反省啊，reflection，就是自省。我在这个学习过程当中呢，诶，有什么地方是我比较擅长的？有什么地方是我需要改进的？这个是我们现在简单的先介绍这个 master 的六个的意义。 所以呢，我在我们的组织里面呢，我们就会不断的去去创造这个机会，让大家可以运用、可以练习这个 master 的概念。哦，像像像祥军，他就是他也现在也是在经经历这样子的一个过程。哦，所以呢，我们在诶，所以我们在提到像很多，像是呃 P c 号码张宏志。 先生他们都是不断的一直在经历这个过程，然后他们就一直越了解我们这个社会需要的是怎样子的东西，然后呢，他也在这个过程当中，他学习到，哦，新的技能，新的概念，哦，然后呢，他就可以应变，然后呢，在这个时代下去做生生存，所以我们的 master 的概念是这样子，所以结论是。 我刚才讲的就是，嗯，学习心理学跟软体设计，是我们下一个下一个课程，哦，我们来介绍就是什么是概念，What is concept？然后呢，学习有什么意义，哦，然后呢跟软体设计有什么关系，哦，好，那我很快的把这一个过程讲完。 那重点是在最后面。